Lo que sé del tema en Suiza es que recuperamos mucho de estos, de estos desechos por el hecho que le imponemos una tasa cuando uno compra un aparato técnico, ya el precio integra una tasa que permite la recolección y la eliminación de estos desechos o el reciclaje de estos desechos. Así que si yo compro un televisor, puedo llevar mi televisor en, la planta, en, el comercio, me la lleva, o puedo llevar mi televisión al, punto verde de mi, de mi municipalidad, de Toma, y eh, todos estos aparatos se, han recuperado. Después, la, el reciclaje mismo de estos productos eh, es difícil. En unas ciudades utilizan eh, gente que tiene, que tiene un problema social para deshacer estos aparatos, separar los componentes de plástico de los componentes que tienen con cobre y otra cosa y, para separarlo, pero después la recupera la, todos estos productos yo creo que no son reciclados en Suiza por el momento y son exportados. En